начал говорить не я, начали говорить они со мной, причем сразу и очень громко. Вот звучит просто сфера какая-то, да? И в этой сфере голос. Это на уровне какого-то шаманства даже. love me, he will understand. Линии артистов, линии музыкантов оркестра существуют каждый в своем времени, в своем размере и в своей тональности. Первый вопрос – как это петь? Как это учить? Поскольку… всегда новые гармонии новый принцип звукоизвлечения. Это новый мир. Стоп! Стоп! Ну, первое время, мне кажется, сложно вообще все. Повернись головой к стене. Так, идем дальше. Туда внутрь, ребят, иди, иди, иди, иди глубже. Не бойся, ты немножко посильнее. Ищите, ищите, ищите, ищите, ищите, ищите, ищите, уходите. Руки убрали, руки убрали. Кто не убрал? Пошли дальше. Подождите, стоп, стоп, стоп. Вы рано выходите здесь с чемоданами, вот на второй выход. Надо дождаться, пока как подушку положить в чемодан, совсем нет. Не надо вниз лицом, на, на бок ляг. Ну что, долго будем ждать? А монтировщики где? Ну что такое? Hey, Вот когда он плюет за, э, э корпусом, нужно захохотать. Кроме тебя, тебе, тебе не надо, ты спишь. вначале мы как, как бы попадаем в какое-то пространство бомжа, который среди то ли баки это какие-то мусорные, что-то такое не, не, не, невнятно, непонятное. Люди в них двигаются, это какие-то странные существа. У Британа существует предисловие время от времени, каждый в свое время, один из солистов становится как бы главным. Потом эти предметы, эти баки становятся одеждой работников у отца. Thank you. не знают, как обращаться с материалом, в котором нет э, классических привычных узловых точек. Некая роба, от которой блудный сын, младший сын этот с помощью искусителя освобождается. искуситель, который рассказывает эту историю, он же и есть как, как бы младший сын, он как бы про себя это рассказывает. Я понимаю то, что первая реакция исполнителей будет реакция, скорее всего, отторжения. У каждого свой звукоряд, свой взгляд на то, как должен звучать голос. То есть либо он вплетается в ткань музыкальную, либо он парит над этой тканью, а там хаос происходит. Каждый голос на своей волне. Но вдруг в какой-то момент они раз совпали и пошли параллельно. They Бриттон э, в своем языке, во-первых, очень естественен, а естественное всегда будет и одновременно древним, и современным. Это, это притча как притча должна зафиксироваться у зрителя, потому что тема непрощения – жестокая тема сегодняшнего дня, которая олицетворяет старший брат, вот эту жесткость, жестокость даже с отсутствием ну, человечности, что ли, э, которая присуща отцу.